了，等等等等等，来来来等。လီယာဆိုင်နေမုံနဲ့လာပြီနော်ဆိုင်နေမုံနဲ့တာကီလိုပွဲလာပြီမင်းကပြစ်ချင်တာဟလားသွားကောင်းရင်သွားဘာလောက်တာတော့ဘာလို့လဲလာပြစ်ချင်တာဟလားဒါပြီရပြီရပြီ အေးဟိုဘက်အိမ်မှာလည်းပါနော်ကြောက်ခံမရဘူးဟဲ့ဒီဘက်ပေါ်မှာအမကွိုင်မဲအလေးရစီကကြီးဟိုမှာ enemy ရှိရနော်တော့ပါဟိုဘက်မလေးလာလာလာလာလာလာလာငါလုံးမကပြန်အေးပြောမယ်လာကောင်အေးကောင်အေးနောက်ကောင်ပဲမော်လာထက်လာထက်လာထက်လာထက်လာထက်ကောင်လုံးအေးလာတက်ဟိုအိုက်တယ်ဘာလို့ချင်တာဘာလို့ချင်တာပြောရှိလား ငကားချီရင်ငကားငါထဲမှာလာနှစ်ကောင်တော့ဝါရီလာဒီရှင်းမှာနှစ်ကောင်တော့ဝါရီလာဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောအောင်လည်း value အောင်လည်း value ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောထပ်အေးထပ်တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပုံပြောင်းပြင်မယ်မင်းတို့အမေရော့အမေအမေအန်ပြီးလာအမေဇာရီအဲ့ပေါ်မှာကောင်ချီသေးခေါခေါခေါ င်းနဲ့မဟုတ်ဘူးမင်းဖေဟာ Let's go ဘာဘာဘာကားကြီးတို့လက်ပွင့်တဲ့ကားတွေပါမလားစိမလားမောင်လာလာလာ 来先把先把炸一下，呀呀呀，我们推我们推我们推我们推，里面里面，太满太满太满了太满了太满了太。Trời ơi, mình đây, mình đây đi, mình mà đi, mà đây mà mình mà đi, mà đây mà đâu, mà đâu, mà đâu, mà đâu. mà đủ, mà đủ, mà gặp mà đủ. mà hello, mà hello. Đây, wow, cố đẹp giờ, đúng không Phú? Đúng không Phú, ra tới câu này, bà ra. Đừng có đó, đừng có đó, đừng có đó. ကောင်တော့နှကောင်တော့နှကောင်တော့ကြိုက်လာတော့မတည်ဘူးဟာမဖြစ်တာကြီးဟောတောင်းတော့တောင်းတော့တောင်းတော့ဟာမဖြစ်တာကြီးအော်ရှော့မကလည်းတော့မကမကလည်းတော့မကလည်းတော့နော်မင်းတို့မှတ်တာအော်ရှော့အော်ရှော့အော်ရှော့ဟာမင်းတို့ပပတာကြီးတဖူးလေးနဲ့တဖူးလေးနဲ့အေးလားတဖူးလေးနဲ့တဖူးလေးနဲ့ကားလာပြီကားလာပြီ 哦，那个弄弄来哟，哟哟，搞了就逮哟，那个弄弄哟，干嘛过来还兄弟哟？哦，我晓得，搞么个？晓不晓不晓不晓不晓得，我这里。哦，我晓我晓我晓得，我哩干把哩变账。那个就那个，我们晓干把咯。俺那个俺那个没得，么么个，哎，干么把我哩搞哩吧，还晓得的的啦，跟哩跟哩跟哩。哎，那个就那个。好的，哎，干么搞哩吧，罗的的，罗脑袋。啊。ထိတာစီတယ်လို့ ရှယ်လို့ရှယ်ရှယ်လို့အားဒါစီးကျင်နေရနှစ်နာရီလောက်ရှိနေတာကီမှာတခုရှိမှာတာကီအော်ဒါဒါဒါကျွန်တော်မကျွန်တော်မကျွန်တော်မကျွန်တော်မရရရရရရငါရဒီဘယ်ဘယ်စီးစီး I got supplies လက်ပြနေမှာဒါဒါဒါဒါဒါမေမကမကအောက်စေုံနေလက်ပြရေဒါရတော်တော်အမ flat flat ရ flat ကိုမရမက flat ကိုညာဘက်မှာညာဘက်မှာအဲ့ဘက်မှာဟိုဘက်ကမ်းပါတယ်ဟိုဘက်ကမ်းပါတယ်နေဒီနေ့တွေ့ပါတာကီရှယ်ကျန်ဟာကြောက်ပြီတာကီငိုရဲကျန်တာပါဗျာ ပါခုနကားကိုကားပေါ်ကောင်လေးနော်အလှလေးနှက်ကောင်ကြနှက်ကောင်ပြုတ်နှက်ကောင်ပြုတ်ကြခဲ့တယ်နောက်တစ်ကောင်လည်း headshot ကြီးထိသွားတယ်မတော့ပါလားပဲရှိတယ်လားတတိကတတိရဟိုဘက်ကိုပြလာရှေ့ရှေ့ရှေ့ဒီရွာလိုက်ရွာလိုက်ရွာလိုက်တော့ဆောက်လေးဆွဲတာတတိကမကြည့်ဘူးဘာသာမသိဘူးအဲ့ဒီတန်အော်လေကျွန်တော်တန်တူတဲ့အဲ့လိုဘာသာတွေကမသိဘူးမိုက်ဟောရောက်ချင်ဘာသာတွေကမသိဘူးလေကျွန်တော်မိုင်ရိုင်းနာတယ်ဖေးကျွန်တော်ဘာသာတွေကမသိဘူး 哦，对对对对。对，三点三点半的来了，过来一会啊，三点半的来，修来。up up up up。唱歌洗头。对，crow。哎，是那 flow，我弄那个多没？哎，就就就，原来的呢，原来的呢，原来的呢。原来的，扒拉一下就罗，龙啊龙嘛，搞。要哎，拿了嘛，三点半的家里啊，不如谁的呀？罗。 à đúng mà rồi chết đâu chết đâu chết đâu lẻ Bố cái đấy lẻ nè Nga luôn Mày tới đây mùi nè la là là là là là Mà mà garo mà garo mà garo mà garo Hôm nay hô bé à Bố cái đấy lẻ nè Chị yêu Chị yêu la la, là là Gao lên lẻ Gao lên lẻ mày Nè bro nè bro Bố bố bố bố Nó နှစ်ယောက်သူသွားမလားသူသွားမယ်သူသွားမယ်မကဆောင်းအောင်မကဆောင်းအောင်ညာ go go go go go လာလေလာလေလာလေလာလေလာနေလေဘောကဒိလေလို့လားဘောကဒိလာပါပြီမြန်ဟာမြန်ဟာမြန်ဟာခေါင်းရဘာလို့ကြံခဲ့ပြန်တာတော့ကွာလက်ပြုတ်ပါပဲကွာခေါင်းနာဘေးတို့ပဲကြံခဲ့ပြီးတော့လက်ပြုတ်ဟိုမှာဟိုမှာမြိုင်းမြိုင်းပဲပဲမြိုင်းမြိုင်းဒီမှာတော့ ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi ôi cao cơ mà cao cơ mà cao cơ mà cao cơ mà cao cơ mà Lah lah, kumala kumala kumala. Tak tak tak tak tak. Makan tak, makan tak. Tu tu tu. Kau tu, kau tu. Cover the cover the cover the cover the cover the cover the မကမက cover the အာဘာလီလီကာမမတပါတော့ဟာလုံးဝမကမကမခုံးပြနေရအိမ်မရှိအိမ်မရှိအိမ်မရောရှိအိမ်မရောရှိအိမ်မရောရှိအိမ်မရောရှိခမောခမောရောရှိခမောရောရှိပါပြီငါပြန်ပြန်ရတော့မများတော့မများတော့မများတော့မများတော့မများတော့မများတော့ခုနကကောင်တော့ရတာတနားရီဘယ်လောက်တနားရီ30မှဘယ်လောက်လဲ No, tocó. يا وي انا ما منه ولا فا تمرا تمرا تمرا تمرا زو تاي تمرا زو تاي تمرا زو تاي لو خاي تاي لو بيما الى شي ما اي ما تاي اي ما تاي اي ما تاي اي ما تاي اي ما تاي اي ما تاي لو ستار ဘာလုပ်နေရဟိုဘက်ထဲမှာဟွာမှန်တယ်မှန်တယ် အောက်ဘေးတွေလေးဘေးတို့ဟာကြောက်ဒီကတော့ဒီကတော့ဒီကတော့နိုင်နိုင်မိပင်းနေတဲ့မိပင်းနေတဲ့ဒီကနေမှာဘောကြီးဘောကြီးဟောရဟောရ face ဘောကြီးပါပြီဘောကြီးရှိတယ်ငါဘုံတုံးကြတယ်နေရောကျွန်တော်ပြီကျွန်တော်ပြီကျွန်တော်ပြီဒီဘောကဒီဘောကရောက်ပြီကျွန်တော်ကြည့်ပြတာဒီဘောကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဘောကလည်းကောင်းနေရမကားရဟိုကနံပါတ်4ဘုံရှိတာဘရိုဘရို 你们放武器了，你们放武器别放了。哎，等等等，你们不动，你们不动。少有冒五对啦，不能不能不能比赛，不能比赛，少有冒五。那不弄劲，那不能进。哦。哎呀嘞！哎呀，这全部讲的有有不好了，喏。 မိတ်ဆက်နဲ့ကောင်ဒီမှာတောက်တူပေးတာ level 3 level 3လွယ် AD ကိုလိုချင်တယ်ကွာ level 3လွယ် AD လိုချင်တယ်ရရဒီမှာငါမှာပုံးရှိတယ်ရငါမှာ survive box ရှိတယ် survive box ငါတဲတွေကပြေးသွားလာမယ်တက်မလေးရရဟောလိုက်ပါဟာပြေးရရရပြေးတာပဒီမလေးငါလူမမလားအမတယ်တယ်တယ်တယ် level 3လွယ် survive box ဖောက်လာအောင်မယ်ကျွန်တော် survive box survive box survive box survive box ဖောက်လာအောင်ဆုံးသွားမှာနော်ဆုံးသွားမှာနော် လို့ကွာပေါက်စီတွေကွာပေါက်စီတွေနဲတာမဟုတ်ဘူးဟာဒီပေါက်စီတွေတကယ်အီဂျာကိုပဲကြရမလားအကြီးအာမိကျိုအီဂျာကိုခင်ဗျားပဲစားအီဂျာကိုတောင်းတောင်းတောင်းတောင်းမယ်ငါတို့ငါတို့ငါတို့ငါတို့ငါတို့မကငါတို့အော်ဆုံးအော်ဆုံးသွားတော့ချင်းသေးတော့ချင်းသေးတော့ချင်းသေးချင်းသေးချင်းသေးချင်းသေးပြောတာပါကွာ哎呀呀，到到到到到，来来来到。 ဒီမှာဆိုင်းနေပုံနဲ့လာပြီနော်ဆိုင်းနေပုံနဲ့တာကီရိုအဖွဲ့လာပြီရရရမကမကစပီမတော့ပါနဲ့ဆောက်လိုက်ပါအောင်ကိုပဲတွေဖတ်စီထားနေတာရပြီโอเคပါအချိမချိမချိမအချိမချိမချိမအချိမအချိမအနမအနမအနမရမကရမကရဟိုမကောင်းကြလိုက်ပြီ 哎呀！不要那来，牛皮啦！哎，来，他妈信不信嘛？不信就走，不信就走！我让你他妈，我让你跪那儿去嘛！起来，起来！我我，哎，去吧，哎去吧，哎去吧！哦，我妹的，我妹的，什么老油渣子？ မြက်ကိုင်းငါကိုင်းကျွန်တော်ခင်းမိတာကျွန်တော်ခင်းမိတာလားမကအမြက်ကိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမကကိုင်းလို့မိတယ်လေမကကိုင်းလို့မိတယ်လေဟိုရတယ်ရတယ်အာမကလည်းတော့ဟိုဖြစ်အောင်မေမကရဲ့ easy easy မြေ easy မြေဟာသမိုးလေးဖေးဘောက်ခုံချတာခုံချမဟုတ်မင်းရက်မယ်ထင်တာလေမင်းရက်မယ်ထင်တာလေမကရဲ့မင်းရက်ရက်ရတော့မရတာပဲရဲ့ဩဒီကောက်ချင်းရလွန်နဲ့ရလို့ရမယ်ထင်လို့လားလာမောင်းအာ break မရှိဘူးက break မပါဘူး lá thích phương phong tên phương phong này ở phải vào này vừa đốt lá rồi trên đây trên đây trên đây trên đây đủ khó bảo này bé tiêu tiêu tiêu là là cũng mày cũng mày nhau gì nhau gì nhau gì nhau gì to được to được to được ní là biết chuyện nào là tua có đi tua à lúc rồi đúng không để làm biết chuyện nào là này lý dần đi ပတ်လာအောင်ပဲရပြီရပြီရပြီအဘာကြီးတော့ brother ကောင်းရအာလူကောင်းကြီးလက်ပွေးနဲ့ကောင်းကြီးပါကွာဘာလို့ဇုံထဲကိုဝင်သွားတာတို့တာကြီးကြောက်နေပြီဘလို့ကြောက်နေရတော့ Watch out ခုံတက်တော့လေတူမလူကြောက်တော့လေဟာဒီပဲ မကင်ပြောတော့ရွာသားလည်းလက်ပြင်းတော့အာရွာသားစားတာဗောနေရောနေရောကျွန်တော်နှစ်ကောင်တော့ရတာတစ်ကောင်ပဲရတယ်ကီးရမဟုတ်နှစ်ကောင်တစ်ကောင်တစ်ကောင်အမားနဲ့တော့ရတစ်ကောင်အခုအဖုန်းနဲ့ပြလိုက်တာဗောတစ်ကောင်မရအောင်ကီးရပြက်ကဲဝါလားအာအဲ့ရစားတယ်နော်အာတီတီတီရဲ့ကွာမီရတယ်မနိုင်ကွာငါစိတ်ညစ်တယ်လာလာလာလာမမမတော်တော်တော်တော်တော်တော်ရိုရိုရိုရိုဆိုင်နေပုံနေရဖွဲ့ တိုးနေရပါပဲကြီးတိုးနေရလားဟလား okay okay တိုးနေတိုးနေရကြောက်ပြီဟောတော်တော်တော်အောက်အောက်အောက်ရောက်မင်းမေပလေးစင်းငါလူမကကွာဘာလုပ်တာတော့အောက်တဲ့သေးပြီးတော့ဟေ့ရအောက်ရောက်လိုက်အပေါ်တဲ့အပေါ်တဲ့အပေါ်တဲ့အောက်ကမကောင်းအပေါ်တဲ့အပေါ်တဲ့ ကောင်းကောင်းကောင်းငါကခုံလို့ရတယ်ခေါင်းခေါင်းခေါင်းဒီပေါ်ရက်နေခုံလို့ရတယ်လားအာတကယ်ခုံလို့ရတယ်အောင်စောင်းအောင်လိုက်တယ်ကွာတောင်စိတ်ကြီးကြတာပဲတောင်စိတ်ဟာဒါတောင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်မှတ်တာတောင်ရှင်တိတ်ပါဒါဟိုတောင်ရှင်တိတ်တောင်ရှင်တိတ်တောင်စိတ်တောင်ရှင်တိတ်တောင်ရှင်တိတ်တောင်နွားတာလုံးလိုက်ပါတော့တောင်နွားတာလုံးလိုက်ပါတော့တောင်နွားအဲ့ဒါအဲ့ဒါရောက်အဲ့ဒါရှိတာတောင်နွားရှိတာတောင်ဟဲ့အဲ့ဒါရှိတယ်မတောင်နွားမတောင်နွားတန်ထွက်လာပြီ တောင်းချင်တယ်တောင်းချင်တယ်ရရဒါတောင်းချင်တယ်ကြောက်ရပေါ်ပါပေါ်ပြစ်နေကြပြီတဲ့ရဲရဲရဲမကရဲပြီးကြော်သွားတော့မှာငါလူဟောရေးသေးပါရောမယ်ရဲရဲရဲရဲရဲပစ္စည်းကောင်းမယ်လေရအေးပါပါပါနေဦးမယ်မလေးမလေးကောင်းကြီးကောင်းကြီးအပေါ်တော့ဘာပါအောင်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးအေးစီအေးစီအာဟောဒီကောင်ဒီကောင်ထားကတာကောက်တာပဲမမမမဟုတ်တယ်ဘာကြီးတော့ဖုန်နေနဲ့ side ဖုန်နေနဲ့လာကျွန်တော်မှ coin ကြီး 239တဲ့ကွိုင်ကောက်လာတာတပြွတ်နေမှာအများကြီးပဲဘယ်လိုများကောက်တာလဲမသိဘူးအိုးမြင်းကြီးပဲရောက်ရင်ငါလုံးမတောင်ချစ်သေးပါဆောင်းဆောင်းအေးဟိုဘဟိုဘဟိုဘဟိုဘပြက်နေပြီအမနံပါတ်4ပြက်နေပြီနောက်ပါနောက်ပါဟာဘုခါဘုခါဘုခါဘုခါဘုခါဟာပေါက်ခလိုက်ပေါက်ခလိုက်ဒီပဲဒီနားပါရှင်ရရှင်ရရှင်ရ Watch out အေးအေးမကရမကရမရဘူးလားလို့ဆိုင်မတော့ပြတ်ပါလေ 哦，对了马的瓜，这吧，倒闭那个倒闭，所以现在把它捅压下得了。没事，没事。咪不见弄来，你不点过来。哎，去干嘛？哎，你这是干的不？的不会。Oh my god！ ဘုံကြီးဘုံထန်ကြီးကစားလိုက်တာဘုံဘုံဘုံဘုံဆောင်းကြီးရအဲ့ဒါကြီးကဲတော့ချစ်ကန်တော့တို့ဝဲဒီပြပြောလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခွင့်ရအပေးနေရကြောင်း thank you ပါအပွားအားလုံးပဲ